бір үйге келін болған апалы сіңлілер үшінші бөлім оу жас келін тұрмайсың ба төркініңде жатқан жоқсың ғой ерте тұрып шай дайындап келіндік тірлігіңе көшпейсің бе не мынау жатыс таң атпай жұмысқа кеткен күйеуіңе шайды бермепсің деген айдай сіңлісінің жатын бөлмесіне кіріп келді де терезені аша бастады құндыз ұйқыны соғып жатыр әпкесінің дауысына шошып оянған ол көзін уқалап түу не болды и сонша деді жақтырмай күнделікті тірлігіңді өзің істей берсейші маған қарап тұрған ба еді осы үйдің бар тірлігі біз ертең өз үйімізге кетеміз деді көрпесін басына асырып ертең кеткені несі біраз күн осы үйде тұратын едіңдер ғой атамның айтуы бойынша не болды сонша асығып түй бір үйде де азанмен ерте тұрып алып ұйқы бермеуші едің мына жақта да тыныштық бермейтін шығарсың маған құндыз бері қарашы сенімен ұрысқым келмей бірақ келіндік жауапкершілігіңді сезінсейші әке шешеміздің үйінде жатқан жоқсың үйбай азанмен ақыл айтпашы маған Кетші шықшы бөлмемнен міне осыдан қорқып едім мен осылай боларын сезгендіктен мен қарсы болып едім не деген адамсың өзі тұр орныңнан менің позорымды шығармай деген айдай сіңлісін түрте бастады қайда барсаң қорқыттың көрі десейші бұл жақта да маған күн бермейтін болдың ғой бір күн шыдашы ертең кетеміз өз үйімізге деген құндыз тоңқылдап орнынан әрең тұрды бұл келіннің тірлікке олақ тілі екі метр екенін инесі де алғашқы күннен байқады бірақ үндемеді айдайы аман болса өз сіңлісін тәрбиелеп алар деп ойлады мұның ойын сезгендей елгезек келіні айдай апа құндыз үйде ерке өскен өзімшілдігі де бар мүлдем тамақ істемейтін үй жинайтын болсақ қашып кететін сылтау айтып сонысына қарамай менімен ұрсады келін болса да еркелігін тастағысы келмей жүр тентек сіңлім кішкене түсіністік танытасыздар енді өзім үйретіп аламын тірлікке уақыт өте деп ақталғандай болып отыр Үй, ақылыңнан айналдым иә өзі үшін үйренеді ғой деп салиха апа күлгенде қойған өгей келін үшін бас ауыртпайтыны байқалады айдай бұл үйге келгеннен пысықтығымен ерекше құрметке ие болған бар тірлікті жапырып істеп тамақтың да неше түрін дайындап дастарханды жайнатып қояды қонақтарды күліп қарсы алып ата ененің де көңілінен шығып үлгерген ашық жарқындығымен ағайынның бәрімен тіл табысып үлгілі келін атанған нұрлан екеуінің махаббатына сыйластығына өзгелердің қызығатыны тағы бар қара шаңырақ болған соң үйдің тірлігі бітсін бе үш мезгіл тамақ пісіру келім кетім қонақ бітпейтін ыдыс жуу үй жинау ауланы тазалау құндыз әпкесінің ертелі кеш тынбайтын тірлігіне қарап өзі шаршап отыр мұның міндеті ыдыс жуу сонда да ыдыс аяқты сақырлатып суды төгіп шашып жарты сағаттық тірлікті екі сағатта әрең бітіреді ыдыстарды енді реттеп болдым дегенде артынан тағы да шай ішеміз ба деп ата енесі отырады төрде бір күннен соң ақ ахан екеуі бөлек кетіп қалғысы келіп еді атасы қарсы екі-үш апта жүргендерін қалайды екен осы үйде осы екі-үш апта екі жылға созылғандай болып кетті ғой құндыз үшін күнде оңашада айдай әпкесімен ұрсысып алады ол мұны тірлікке икемдемек болады ал бұл өзі талпынбайды кеше бар ықыласын салып тамақ пісіріп еді онысын ешкім жемей қойды мұның көңілі үшін тауысып қойса қайтер еді бұл пісірген тамақты ешкім жемеген соң бұдан кейін маған тамақ пісір деп айтушы болма өзің істейсің бәрін деп бөлмесінен шықпай жатып алған түрі жаман ғой мынау көкбет келіннің әпкесіне мүлдем ұқсамайды екен құдай сақтасын мынадай келіннен дегендер де бой көрсете бастады күндер өте үлкен келінге сүйсініп еді олар ал құндызды сөгіп жатты сырттай айдай анасына хабарласып шағымданып та үлгерді сол арада мынау қызыңыз мені күйдірді ерте тұрып күйеуіне шай дайындап беруді де білмейді бір ханның қызы сияқты кердиіп жүргені ұят қой мама айтыңызшы қызыңызға мені тыңдамайды мүлдем мына жақтағылардан ұялып өлетін болдым қызыңыз үшін бәрі бізді өсек қылып жатқан шығар деп аузы аузына жұқпай сіңлісін жамандаған үлкен қызына басу айтқан анасы қарғамау сіңлің жайында сен осылай айтып отырсың басқалар не демейді бір қарыннан шыққан бауырың жаманын жасырып жақсысын асырып бір бірлеріңе жалау болыңдар енді тағы да сенің қолыңа түсті келін болып абысыны сен емес басқа біреу болғанда осы уақытта жұлысып отырар ма сабыр сақта қызым бауырыңа демеу бол о баста екеуіңнің жұлдыздарың қарсы еді үйде де бастарың піспейтін қарашы енді екеуіңді бір қазанға салып қойған тағдырды түртпектей бермей жылы сөзіңмен үйрете берсейші ақылды тентек қой ол қыз ерегісіп кетеді басынан сипап жаймен айтсаң бәрін түсіне. деген тұңғышына осылай айтқанмен құндызды телефонда оңдырмаған мә әуесекші десе мамаға мені әбден жамандапсың все бітті мен сенімен сөйлеспеймін тірлігіңді өзің істеп ал деген құндыз айдайды мәз қылды дейсің бе мінезін көрсетіп одан сайын шалқая түскен әйтеуір өйтіп бүйтіп сол үш аптада өтті ау арадан осы үш аптада айдайдың отыз шашы ағарған шығар сіңлісінің жаманын жасырып жақсысын асырамын деп ахан мен құндыз өз шаңырақтарына кеткенде айдайдың тынысы кеңіп сала берді бөлек тұрса өз үшін қыбырлайды ғой мына жақтағыдай қит етсе бөлмесінен шықпай жатып алмайды жұрттың көзінше бетінен алып сөз қайтармайды сирек көрседі екеуі солай болғаны дұрыс ең бастысы ахан екеуі жарасып отбасы болып кетсе болғаны бірақ қазан қайнатып үй тіршілігін дөңгелету құндыз үшін оңай болған жоқ төркінде шешесіне еркелесе қара шаңырақта әпкесіне еркелепті ал мына жақта бар тірлікті өзі үлгеруі керек аханың да бірінен кейін бірі қонақ болып келе беретін нағашы жұрты да титықтатып бітті қабағы ашылмай тамақ уақытында піспей шайы суыған келінді кім жақтырсын аханның өзі де күңкілдеп сөйлеп қалып жүр бірде болмашы орыстың арты тұтанып құндыз киім кешегін жинап төркініне кетіп қалды айдай анасымен телефонда сөйлесіп отыр әне жағдайды талқылап айттым ғой бұл қыз адам болмайды деп ажырасқандары дұрыс арада бала болмай тұрғанда шұбыртып туып алып ажырасып келіп отырса не істейміз мен өлетін болдым екі ортада қипақтап осы қыз келгелі ұйқым да бұзылды деген айдай құндыздың ажырасқанын құп көріп отыр аханмен отбасы болып кететініне көзі жетпейтінін қайта қайта айтуда шешесі тек күрсіне берер айтатын сөзі жоқ бірақ айдай айтқандай болмады ғой жағдай кейде әліптің артын бақпай асығыстық танытып артық сөйлеп қоямыз құндыз жүкті екенін күйеуімен ұрсысып төркініне келгенде білді тағдыры жол айрығында тұрса да ол перзентті болатынына қатты қуанды онысын ешкімнен жасыра да алмады аханға хабарласты өзі әкесіз өскендіктен дүниеге келер перзентіне ондай тағдыр тілемеді күйеуі оның үстіне арадағы ренішті дүниеге келер сәби ұмыттырып жібергендей жаңалықты естісімен бар жұмысын тастап қайын жұртына келді келіншегін алып кетуге қатты сөйлеп өкпелетіп қойғаны үшін келіншегінен кешірім сұрап оны өз үйіне алып кетті бұрынғы бұрынғы ма бұл келіннің еркелігі енді тым қатты кетті тірлігі олақ өзі салақ құндыз жүре алмай қалды енді такси көзін етіп телефонына үңіліп жата бергенді жөн көреді күйеуі түсінгісі ақ келеді шалбарымды таза жумапсың жаным деп онысын барынша жұмсартып жеткізеді тағы бар жуғаным осы бұдан артық жуа алмаймын кір жуатын машинам тұр әне үйге су тарттырып орнатып бер автомат машинамды деп бұл да күңк еткен келіншегінің сөзін жерде қалдырмай ақан пәленбай ақша төлеп сыртта ағып тұрған суды ішке кіргізді кір жуатын машинасын орнатқызды одан ары жуынатын бөлмені қалап тастады шешем марқұм мынау үйді осыдан 10 жыл алдын жөндеуден өткізген екен ескіріпті үйге күрделі жөндеу керек деген сөзіне құндыз баламыз дүниеге келгенше ремонтты бітірейік дүниеге перзент келу деген жаңа өмір ғой үйдің де жиһаздарын жаңартып алайықшы деп қиылды үйге анау керек екен мынау керек екен өйтуіміз керек бүйтуіміз керек деп жүріп құндыз күйеуіне бар айтқанын орындатып ақ отыр нәтижесі жаман емес үй боламын жай боламын деген әйеліне сүйсінген аханда үлкен жауапкершілікті сезініп барын салып әрекет етуде ал күйеуінің іскерлігіне мал табарлығына құндыз риза үйдің жөндеуін жасап жатқан ұсталарға қайта қайта тамақ дайындауға үлгермеймін көмекші алайықшы дүкенде бір келіншекпен танысып қалдым күйеуімен анау ескі үй бар ғой жолдан бұрылған кезде көрініп тұратын ше сол үйді жалға алып тұрады екен күйеуі аурушаң жағдайлары жақсы емес сол келіншек адамдардың үйіне жалданып жұмыс істейді екен қазір жұмыс жоқ қиналып қалыпты мен көмекші қылып алайыншы оны деп қиылған келіншегіне ахан қарсы бола алмады құндыз үйіне көмекші жалдады ал келіннің аяғынан дегендей үйленген соң аханның тасы өрге домалады тірлігі өзінен өзі құралып бұрын көлік жөндеумен айналысса енді өзінің кәсібін ашуды көздеді жеке көлік жөндеу орталығын ашуға кірісті онысы да оп оңай ізге түсе қалды күлшелі бала сүйкімді емес пе қашанда бұл жас отбасының тіршілігіне бәрі де таң қала бастады салиха апа отыр тамсанып қалай үй жай болады екен ептей алмайды ау деп уайымдап едік әне бәрінен озды бұл келін аяғы құт болып келді айналайынның үйіне барғанымда маған не сыйлағанын көрсейші деп қолындағы күміс жүзігін көрсетіп үлкен келініне мақтанып отыр айдай шын қуанды сіңлісінің жағдайына өзі де барып көріп жүр ғой қарны шермейіп әрең жүрсе де үйінің тірлігі тап тұйнақтай сіңлісіне риза үй тірлігіне көмекші жалдағанда алғашқы кезде айдай бас шайқап күлген ағайын әйелдер өсектеген анау солай айтты екен деп меселе қайтатын құндыз жоқ керісінше күйеуінің тапқанына үйін жайнатып қойды келген қонақтарды да жақсы күтіп бағалы сыйлық сыйлап жіберуді әдетке айналдырыпты сіңлісінің жағдайына іштей қуанса да айдайдың көңілі сыны неге құндызды үй болмайды көпке бармай ажырасып кетеді деп жүрген оның өз отбасына қара бұлт үйірілгендей сонша жыл сүйді серік етіп бас қосқан сүйіктісі нұрлан мұның көзіне шөп салыпты Жолдастармен көңіл көтеріп жеңіл жүрісті қыздарға барыпты бұл біліп қойды Әнеу бір саунада жеңіл жүрісті қыздар бар нұрлан жолдастарымен сол саунаға жиі барады екен оны да сол жолдастарының бірінің келіншегінен есітті рас па өтірік пе ол жағына айдай бас ауыртып жатпады күйеуі басқа қызды құшып жатқаны көз алдына елестеп есін жоғалтты жұлын құрттай миын кемірген қызған шайдайдың ашы тілінде шығарды үшінші бөлімнің соңы әңгіменің жалғасы бар